ni ulama sedunia pakat sepakat katanya puasa ni pendia wisit boleh perubat banyak-banyak perkara sama ada zahir dan batin sama ada menyakit hak sungguh ataupun menyakit hati dengan sebab kita puasa ni Allah Ta'ala rakyat sepatah ya wa antasumu khairul lakum dan bahawa kamu berpuasa การถือศีลอดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับสู่เจ้า Gitu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Tapi dengan sebab ramanya manusia tak tahu. Katanya, gapo yang ada di dalam poso? Itulah. Setengah-setengah hari poso dapat pedoh banyak. Setengah-setengah hari poso tak ada pedoh sekarang habuk. Poso semata-mata poso berok, makan, minum, الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi Jumaat minggu yang keempat bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Minggu depan boleh jadi Jumaat akhir ataupun minggu depan hari raya. Hari raya Aidilfitr. Minggu ni saya sedia khatah kepada kita dalam tajuk La'alla la'alla artinya mudah-mudah ataupun semoga yang akan zahir kebaikan dalam hidup muslim muslimah ni daripada saya dok perhati seguguh ayat hubungnya dengan Ramadan yang Allah Taala firman di dalam Surah Al baqarah ayat 100 183 eh, sampai 187 cuba tengok sikit sebanyak dah sebagai pengajian kita di pagi hari Jumaat hari ni alhamdulillah saya baca turut ni dah supaya tak tak apa ni tak tak tak tak tubik no praden apabila diperhatikan sekalung ayat al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul baqarah ayat 183 sampai 187 hal apa tu? Hal fardu siyam dan hukum hakam Ramadan. Didapati bahawa setiap hujung ayat disudahi dengan perkataan la'alla. Nah, ha, kalau dia kita duk biasa baca, kalau duk perhati dah pun perhati, kalau tak perhati terang perhati sekali lagi. Nah, hujung ayat dia tu la'alla la'allakum tattaqun la'allahum yarshudun. Ha nah, tu akhir sekali kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun nah ha, gitulah nak nak ayat katanya hujung akhir tu iaitu nya la'alla la'alla al la'alla ni yang bermaksud semoga semoga ni maknanya doi wang wa pua wa gitulah mudah-mudahan yang memberi arti semoga kamu mendapat mencapai, menjadi, ikutlah. Nak terjemuh lagu mana, hak pentingnya Allah Taala harap mudah-mudahan kita jadi semacam ayat yang Allah Taala sebut tu. Cuba perhatikan ayat-ayat sebagai berikut. Ha ni saya sengaja bubuh nak jadi nampak katanya dalil ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم جابوا ها لبها هذا تو لعلكم تتقون tengok nah maksudnya wahai orang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu semoga kamu bertakwa tengok tu hewan penyangging kita puasa seperti mana orang zaman dahulu berpuasa semoga kamu bertakwa tapi kalau misalkan kalau kita buat kecik bahasa kapung aku fardu dah kata mu puasa tapi mu tak saya juga takwa mu tak saya puasa juga bermaknanya mu tak saya takut ke Tuhan eh? begitu itulah semoga kamu bertakwa mari ayat yang kedua nah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ta situ tak ada la'alla tapi maksud dia tu nak pergi ikut la'alla apa? dan jika kamu berpuasa adalah lebih baik bagi kamu ni ulama sedunia pakat sepakat katanya puasa ni se. boleh perubat banyak-banyak perkara sama ada zahir dan batin sama ada menyakit hak sungguh ataupun menyakit hati dengan sebab kita puasa ni Allah Ta'ala rakyat sepatah ya wa antasumu khairul lakum dan bahawa kamu berpuasa kan ถือศีลอดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับสู่เจ้า gitu in kuntum ta'lamun jika kamu mengetahui tapi dengan sebab ramanya manusia tak tahu katanya gapo yang ada di dalam puasa itulah Setengah-setengah hari air puasa dapat faedah banyak. Setengah-setengah hari air puasa tak ada faedah sekarang habuk. Puasa semata-mata puasa berok, makan, minum, dak. Dak. Jimak pun dak. Tapi tak boleh pun sekarang daripada puasa dia. Sebab tu kita puasa we jadi zahir dan batin akan fikiran kita, hati kita dan semua tiap-tiap kala we jadi kita ni puasa. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya hubung-hubung dah sebab saya terah buat dah terah susung jadi itu, ketah dia lebih sekeping. Saya saya yang bib nak jadi cukup sekeping. Allah firman lagi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu cukupkan bilangi puasa iaitu apa? 30 hari. Kalau tak nampak anak boleh pada hari 29 tengok nak beraya tu tak nampak. Maka hendaklah kamu cukupkan puasa Ramadan 30 hari dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Walitukabbirullah. Iaitunya syiar orang Islam berhari raya tu dengan takbir. Dengan molek dah saya nak ayat ni. Bukan tasbih raya dak. Ramai orang guna tak kena. atas ah, beh raya. Tasbih tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hak tu tasbih. Tapi takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Hak tu dia panggil takbir raya. Tukar semula dah. Tukar hak kita duk biasa sebut tasbih, tasbih tukar jadi takbir, takbir, takbir raya. Ha tu jadi tukar hari ni lalu dah. Nah kerak lidah duk pasang duk royak atas beh raya tu wu jadi takbir raya we kena lalu kita sebut barulah istilah yang kita guna dalam Islam ni betul selalu dah supaya saya duk mikir benar-benar ni berasa nak royak kepada sangkum kita orang duk tulis Idul Fitri tu Id Ayyada Al-Fitri orang Melayu kita tulis Alih le Fa Ta Ra Ya Hak sebenarnya ya alik belakang tak ada tu. Kakabat, kakabat. Ingat molek tu. Idul Fitr ngero saja alik belakang tak ada ya. Kalau Idul Adha adanya ya tak ada titik. Kalau baca ada titik tu Idul Id Adhi kena baca lagu tu. Kalau dia tak ada titik Idul Adha, Idul Fitr bukan Idul Fitri. Nak baca bahasa Melayu lew teh. Siapa nak buh hak rumi tu tak? Nak buh fitri dengan a, ai, alik belakang lew teh. Sebab hak tu baca rumi. Tapi tulis. Tulis we kena lah. Orang duk pai, wak pai, ni duk tulis. Di depan sejik. Atas getok sabhan lah. Iga Idil fitri, idil fitri. Tak tahu berapa puluh, berapa ratus tahun dah duk tulis. Tak kena orang Melayu kita tulis. Idil fitri. Nah, pakak-pakak tukar semula ni. Tulus-tulus siapa? Ambil klik hak saya kecil hari ni potong pak. Sapa lalu tak apa. Saya mai sanggup dia kasih. Gapo hak saya raya? Sebab nak betul sangkum. Kadang-kadang duk tulis tak kena, duk baca tak kena. Lagu itulah. Nah, habis situ. Allah Ta'ala raya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Dengan kita takbir, pakat takbir belakang hari raya. Tahu katanya, raya sapa dah. Maka kita takbir. Duduklah mana-mana, belak jalan atas mutu atas kereta. Dalam masjid, di padai raya dalam masjid siapa nak semaya di masjid pun semaya nak semaya di padai pun semaya ada kena duk baloh apa dah kerana memberi apa? kerana memberi petunjuk kepada kamu Allah ni kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Allah Taala wi kepada kita hadiah hari raya dan dia terima puasa kita dengan sebab kita beribadat selama sebulan Allah terima dan dia beri hadiah ha, boleh makan sebab tu hari raya tak boleh puasa siapa nak buruk buruk lagi lah tapi jangan niat puasa orang niat puasa hari raya adalah haram dosa pula niat puasa hari raya sebab tu hari makan dan minum ha tu semoga kamu bersyukur ha tengok la'allakum tashkurun orang tak ngaji bahasa Arab dah ingat hari ni katanya la'alla tu maknanya semoga Ha tu dalam bahasa Arab dak. Semoga kamu bersyukur la'allakum kum tu artinya kamu bersyukur. Mari ayat lepas pada tu pula. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ni saya ambil hak ujung-ujung ayat belaka tu. Maka hendaklah mereka menyahut seruan aku serta beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk kalau dia terjemuh soal lagi boleh dapat kebaik ke petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala akhir sekali ayat ni kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya maknanya peraturan-peraturan sebab apa tu sebabnya ayat 187 ni hubungi dengan jimuk isteri dalam malam Ramadan. Uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu, hei orang lelaki yang jadi suami, boleh jimuk isteri di malam Ramadan. Ha, tu, tu hei rakyat hukum situ. So, so, so, so, so. Patu tu rakyat pula. Jangan kamu duduk di dalam iktikaf, tapi mung jimuk dengan isteri kamu. Ha ni tak boleh. Batal iktikaf. Kena niat semula. Dah kena baru semula. Orang hok cuai okat. Giduk jimuk dengan isteri malai iktikaf sedangkan dia duduk dalam masjid tapi dia balik ataupun dia kelik ke rumah dia jimuk dengan isteri. Maka Allah Taala royak hukum. Tak ada royak katanya haram dak, tapi nak ayat katanya batalnya iktikaf. Eh, bagi orang iktikaf bagi orang tak iktikaf tak ada gapo nah dia duduk di rumah dia dah maka hala bagi dia bersetubuh ataupun tak jimuk dengan isteri saya tulis lagi minta maaf dah hari ni boleh jadi panjang sikit pada biasa biasanya 20 minit tapi hari ni agak-agaknya panjang sikit dalam kamus lisanul arab oleh ibnu manzur ha, ni saya rayak sikit kepada kita dah bagi orang yang tak biasa ngaji bahasa Arab nak ayat katanya komus apa yang panggil patanukrum yang paling besar sekali dalam bahasa Arab namanya lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur Al-Masri nah ni lah muka 4043 dia rakyat katanya perkataan la'alla adalah bermaksud harapan semoga tomuk mahu kepada sesuatu itu ha, maksud yang Ibnu Manzur beri. Ia berasal dari dari perkataan eh, Allah. Asal dia hak tu. Allah sol. Lam pada awal perkataan eh, adalah ditambah supaya munasabah dengan sebut te dalam bahasa Arab. Sebab tu dia sebut la la'alla. Asal dia Allah saja. Dalam pada itu perkataan eh, la'alla adalah semaksud dengan perkataan eh, asal. Ini ha, orang ngaji bahasa Arab, ya tahu. Kalau dia ngaji utama sekali dalam matan al-ajrumiyah orang-orang duk ponok boleh kata ke kena ngapa belaka matan al-ajrumiyah baca dia panggil dah al-ajrumiyah bukan matan al-jurmiyah dah ni lah mate maknanya sud orang nak ngaji bahasa Arab nak wipahe baca baca baris dia kena kena retinya matan al-ajrumiyah kena ngaji sasa. Nah, yang berarti asa saat ni harapan dan semoga juga. Tetapi asa dan la'anla dari Allah bermaksud satu jaminnya ataupun tahqiq yang tetap akan berlaku. Ini ha, bagi orang-orang yang -orang pasang ilmu sikit, ambil hak ni tak apa dah. Dan sebab tu Tuhan rakyat di dalam Quran asallah la'alla la'alla tu hampir-hampir makna nah maknanya sama dalam kitab-kitab yang katanya litarajji wattawaqqu'i harapan dan mudah-mudahan benda tu akan berlaku ha gitulah dalam al-Quran terdapat perkataan la la'alla ada dalam berbagai bentuk saya tulis situ dan lihat nota kaki alik bawah ha tengok ni saya baca sesorat tapi bukan arti semua ada perkataan la la'alla sahaja pada tiga tempat di dalam Quran iaitu nya suratul ahzab ayat 93 surah syura ayat 17 dan surah talak ayat 1 ada perkataan la'allaka la'allaka ni maknanya mudah-mudahan engkau ka tu maknanya engkau pada dua tempat dalam Al-Quran iaitu dalam surah Taha ayat 130 dan surah Asy-Syu'ara ayat 3 ada perkataan la'allahu la'allahu maknanya mudah-mudahnya mudah-mudahnya dia pada tiga tempat dalam Quran iaitu dalam surah Taha juga 44 suratul anbiya 100 sebelah dan surah Abasa ayat 33 dan perkataan la'allakum ani ha, paling nak tulis banyak doa la'allakum yang ada di dalam Qur'an Qurannya 59 tempat dalam beberapa surah dan ada perkataan la'allahum ha, la'allahum ni ada di atas dalam suratul baqarah adanya 41 kali 41 tepat dalam Quran dalam beberapa surah okey naik semula dak naik semula semua bermaksud yang sama Laan laan la, lahu, laan lakum. nah laan laka, laan lahu ikutlah maksudnya sama belaka tetapi semuanya bermaksud panggilan panggilan makna apa cencuan nah seruan harapan semoga setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjalani tugas dan mematuhi syariat secara baik dan betul. Tu dah lah. Tuhan royak kepada kita dah. Ya panggil panggil panggil panggil, ya royak mudah-mudahan mudah kamu. Mudah-mudah mudah-mudahan mudah mereka itu berwa wangwa. Tuhan tak ada paksa kita dah. Alhamdulillah. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi. Ini ha, Imam Al-Qurtubi al qurtubi Nah, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran bagi Imam Al-Qurtubi yang menyebut di dalam tafsirnya juzuk 1 muka 432 bahawa la'alla adalah pe semoga para hamba dapat mematuhi perintah yang disebut sebelum itu. Ha tu. Sama ada gapo dalam Quran dia? La'allakum ta'qilun. Gapo makna la'allakum ta'qilun? Mudah-mudahan kamu guna akal fikiran la'allakum tashkurun mudah-mudahan kamu berterima kasih la'allakum tadhakkarun mudah-mudahan kamu beringat lepas tu la'allakum tahtadun mudah-mudahan kamu mendapat hidayah ha tu kerana ia memberi arti semoga yang ada dalam kaedah nahwu bahasa Arab ialah la mukai ha tu orang ngaji dah nahwu dah dia akan tahu katanya lam ha duduk depan tu dia panggil lamu kai kai kai makna apa eh? bukan kai ayat tak kai sini maknanya supaya ha tu tu orang ngaji bahasa bahasa Arab nah kai maknanya untuk nak buat supaya nak buat ha gitulah atau memberi arti kamu membuat sesuatu yang jelas nyata cerak-cerak supaya mendapat hasil natijah yang baik bila kita buat sesuatu ผลที่จะเกิดมาก็คือ,อสิ่งเหล่านั้นแหละ seperti apa supaya kamu berfikir berhati-hati berjaga-jaga dan sebagainya itulah saya nak sapa ni dah maka dengan kita mengikuti semua ayat-ayat di atas ayat adalah suratul baqarah diharap semoga mendapat ketakwaan mengetahui hakikat siam puasa sebab kita bila baca Al-Quran dengar email kita tu akan menambah. Saya ada tang tam-tam sampakah hari ni nah. Nak buat lagu mana nak jadi adanya kos ngaji bahasa Arab dengan secara mudah. Saya tak boleh jawab pe lagi lah ni. Siapa tolong bui jawab pe kepada saya. Saya berasa syukur, terima kasih namna. Cai wala mai nana tapi boleh bahasa Arab. Kalau bahasa orang putih saya duk berasa tak payah sangat sebab kaedah bahasa orang putih dah dia tak panjang, dia tak banyak ha, tu, dia ada present ya semua tu dia ada dalam bahasa Arab pun serupa ada present tense ada uh, apa ni continuous tense ada password ada go to ada past past dan sebagainya ayat katanya masa ada tiga tapi dalam bahasa Arab kelimuh dia perkataan dia tu tak chan jadi banyak tak chan jadi banyak so kelimuh tu pecah pecah pecah pecah patu guna pula dia ya, tak serupa kita orang jatah sebut dengan orang jatah tak suka kita orang jatah sebut kepada orang tino tak suka saya sebut dah sebagai contoh kita sebutnya jazakallahu khairan jazakallahu khair kepada orang lelaki tapi kalau dia kita sebut kepada orang orang perempuan jazakillahu khairan ha dia tak suka dah jazaki kalau dia orang jatah jazaka dua orang jazakumallahu khairan kuma dua orang kalau ramai-ramai jazakumullahu khairan ha tengok dia tak suka dah ta kuma kum ki kuma kunna ramai-ramai orang tino ramai-ramai jazakunallah tengok tu nak ayat katanya kena ngapa sebab tu sengah-sengah orang dia malah ngapa tu hmm, aku malah ngaji bahasa Arab apa ayo nak ingat tak kita ngaji sekolah Arab ataupun sekolah Hak kena kena duk ngapa fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum ma fa'altum fa'alti fa'altum ma fa'altum na fa'altu fa'alna. Ngapa di pak belah tu? Hak ni dah. Setengah-setengah orang tu, hmm payah eh. Ha. Lepas tu kena duk ngapa ba banyak banyak banyak mana je ya balik balik balik balik pakai tahu lalu sini. Eh. Ha tu hak tahu itulah. Siapa ke hari ni kita berasa katanya sesanya kita tak ngapa dulu tak sungguh Sampai kita tak pahal Quran. Tapi kalau dia kita usaha sikit ya. InsyaAllah kita pahal Quran, pahal hadith. Kita dengar walaupun kita tak lidah kita bukan lidah harap. Tapi kalau dia kita usaha, usaha. Belalah tak kena. Sikit-sikit. Tak apa dulu. Tapi lama-lama ya geti sendiri. Nak dia, we usaha. Gitulah. Padahal ada laksud eh. Buku-buku yang orang duk ngaji di tang perhatian. Saya masa saya duk ngaji di Mesir dulu. Orang Rakyat katanya ngaji ni boleh. Tapi ngaji anak hari. Seminggu berhenti sehari. Ni boleh orang Jepun. Bincang Jepun mari ngaji di Mesir. Ni boleh boleh kecek bahasa Arab. Tapi kena ngaji anak hari. Ngaji anak hari kecek orang Arab ngajar sendiri. dia ya tak, mai mikan play bahasa. Dia ngajar, dia ngajar. Bukan terjemuh bahasa ke bahasa Jepun dok. Semua orang pangcat lah kau dia ngajar bahasa Arab orang Arab ngajar Masya Allah ni boleh boleh kecek boleh tulis ha, saya duk mikir nak buat lagu mana nak jadi ada kos boleh ngajar bahasa Arab dalam masa ni boleh orang boleh kecek boleh menulis boleh dengar dan sebagainya Alhamdulillah Nah, diharap semoga mendapat ketakwaan mengetahui hakikat siam puasa berada dalam kebenaran dan semua kehendak baik dari Allah dan Rasulnya semoga ah, dan ah, dalam semua urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita berada di dalam bulan Ramadan. Nah, kita minta apa sahaja yang Allah Taala bagi kepada kita, mudah-mudahan benda tu akan jadi supaya tu. Nah, mintaklah wujud kita ni pahal Quran. Saya banyak sungguh ni. Mintaklah wujud kita pakak-pakak pahal lah Quran, pahal hadis Nabi, pahal ajaran Allah, ajaran Nabi. Mudah-mudahan hidup kita akan jadi hidup yang cuci bersih, zahir batin dan kita mengikiokong dengan perkara-perkara yang dilarai oleh Allah dan Rasulnya. Allah Alam. Kadang inilah. Lepas hari ni, hari Jumaat dah. Biasa saya duduk rayak semua. Hari buat kebersihan masjid. Jadi, uh, nampak dah kita duduk lagi dalam masjid. pakak pakat lah kita buat kebersihan hari ni. Sebagai hari Jumaat. Lepas tu kita juga akan semaya Jumaat di sini pada hari ni wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh